así, <laughs> con rayito, están los dos. Ah, bueno, ah, nos toca trabajar, chicos, están llegando, cómo se sienten, cómo han venido. Tranquilo, tranquilo, que el problema es que nos va a quemar un poquito de frío. ya <laughs> lo que ya están? <laughs> De alguna manera ya pasaron. Claro, Rayito. con la guerra las balaguerras. <laughs> Miguel Chayna Jarranca Churunquima. Tienes que traer casaca. Acá tu casaca soltera. <laughs> Ahí mira, al frente es hermoso, está Payaja, Warmi Payaja y payaja ¿no? Es mayor, ¿esa es ropa? Así que, No, no, No, <laughs> Chicos, este, familias, gracias por la visita. Aquí mi tía también ha hecho un esfuerzo de venir. Muchísimas gracias, estamos aquí todos juntamente. Gracias. Aquí siempre recordando a mi suegra que en vida fue Isabel Guamani Pariona. Mediante de ella se realiza esta ranza de vacas en Pucahuasi en la hacienda de Pucabasi Gracias, muchísimas gracias y también les agradezco a todos ustedes hasta el último compañero. Con mucho este, orgullo me siento yo, hasta me da ganas de llorar. Eh, no, a verles a todos ustedes aquí en mi estancia, en mi humilde casa. Gracias. Músicos, eh, tíos, tías, eh, cuñado, todos presentes acá, tengan ustedes mm, buenas noches. Hoy, esta noche nos estamos reuniendo para hacer, para hacer nuestra ranza, ¿no? Para empezar. Este le estamos siguiendo porque desde antes hacía mi mamita Isabel Guamani Pariona, juntamente con mi papito, Daniel Ramos. Hacían esa su costumbre. Ya pues mi mamita se falleció, nos dejó y ahora como dicen, ¿no? Mi papito está como tronco. Y gracias a ellos ah, estamos, estamos acá realizando esta, esta pequeña fiesta costumbrista de nuestro pueblo de Soras, que es la ranza. Solo les pido a todos ustedes que me acompañen hasta las últimas consecuencias. Primo Rayo, tío, ya sabes, la costumbre. visitanchikuna hamuykutinma qamkuna upallallatoqay kuspaykichik tusuy kachinkichi taki kachinkichi qamkunaqa yachankichiñamiki kostumrita imaina kasanta ama ya rabiakuspa ama sumah sumaqlla ya taki kacisun tusuy kacisun kuyaq nincikta ultimo kama gracias Está triste, está corneada. Είμαστε σύνολο γειτονιά. Semana de muchos cortes. Esto ya está metido. Ahora que está. Semana de muchos Um, baka chingaratin. Te va a cornear todo, tío, mañana. Mañana chiquito, tío. Uy, la <laughs> garganta manta. garganta manta. Ay, ya. ya te cargan los toros. ¿eh? Cargaron también estas uña caro. Ya chica, Uy, tío, sí, Te, te cargan todos. Dejo eso, chica. Ay, también, también. Alguien te pujo chinki, alguien pujo chacha con hambre. Pues ganan, mam, chay, pixito con de manera que ya te. Bajar y me va a poner alguien turuta. Ah, sí, los apus, para todos los comederos de todas las vacas. Esta noche se va a realizar el pagapo de los apus. Así gracias, En estos momentos se está dando el inicio paga para los sapos. Para el día de, la mañana, día de mañana vamos a proceder aquí en este contracorral juntamente con todos los visitantes, los animales, todo. Gracias. acasă pun eu cam jucai. Da, pun tata. Nu cam cum. Pune ce ce favorit. cum. Pun pun loko. Coba kita iksa ramna. Kaya pan cacho. Cuiden su Thank you.